ありがとうございました最後に j ベスト日本を勇気づける名曲たちを演奏します明るく乗りやすい曲がモデルアクトンとなっております本日は最後までお聴きくださりありがとうございましたまたお会いできる日を楽しみにしています